Aşıq Qurbani, Bənövşənin. Başına döndüyüm ay qəşəng pəri, Adətdi dərərlər yaz bənövşəni. Ağ nazik əlinlə dər dəstə bağla, Tər buxaq altında düz bənövşəni. Tanrı səni xoş cəmala yetirmiş, Səni görən aşiq ağlın itirmiş. Mələklər mi dərmiş, göydən gətirmiş, Heyif ki dərirlər az bənövşəni. Başına döndüyüm bağa gəl, bağa. O gözəl hüsnündən bağa nur yağa. Dəstə-dəstə dərib taxar buxağa. Bənövşə qız ilər, qız bənövşəni. Səhər olacaq şeyda bülbül oxuşdu. Hökm oxundu, seyrə qublar yerişdi. Sərt qış gəldi, Gülün vaxtı sovuşdu, daha iyləmirik biz bənövşəni. Qurbani der, könlüm bundan sayırdı. Nə etmişik yarım məndən ayrıldı. Ayrılıq mı çəkib boynu əyirdi. Heç yerdə görmədim düz bənövşəni.